Idę ciekawym skrótem do ulicy Rumiankowej od ulicy Objazdowej czyli na wprost numeru 73 od Objazdowej na osiedlu Żerniki we Wrocławiu masz skrót który możesz dojść do Rumiankowej kiedyś to była taka polna ścieżka teraz to jest kawałek osiedla a przy okazji jakaś taka ciekawa stodoła stodoła, domek, czy cokolwiek by to nie było